Hallo Welt. Hier spricht Anonymous Schweiz. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass wir eine neue Webseite haben. Dies war nötig da unsere alte Plattform nicht genügend anonym war. Zudem bietet uns die neue Plattform bessere Möglichkeiten Aktionen zu planen und über Themen zu diskutieren. So erhoffen wir uns dass Anonymous in der Schweiz aktiver wird. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns. Gezeichnet. Anonymous Schweiz